अस्सलाम वालेकुम गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें गाइस आज मैं आपको जो एक घरेलू टोटका बताऊंगी वो है रंगत निखारने के लिए ये एक इंतहाई आसान फेस पैक है जो बहुत जल्द तैयार हो जाता है और आपकी जिल्द को निखार देता है तो गाइस इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है इसमें दो चीजें दरकार होंगी जो मैं आपको बताती हूँ वो आप नोट करें इसके लिए आपको चाहिए एक चाय का चम्मच अर्द दाल और चार अदद बादाम इन दोनों चीजों को आप रात भर भगो के रख दें सुबह इनको खुदरा खुदरा सा पीस लें पहले अपने चेहरे पर क्लिनजिंग जरूर करें क्लिनजिंग चाहे किसी भी चीज से करें दूध की बलाई से भी क्लिनजिंग बहुत अच्छी होती है क्लिनजिंग के बाद इसको आप आधा घंटा अपने चेहरे पर अप्लाई कर दें उसके बाद आप ताज़ा पानी से अपना चेहरा धो लें नॉर्मल जिल की खातन ये फेस पैक महीने में दो से तीन मरतबा यूज़ कर सकती हैं और आप खुद देखेंगी कि आपके चेहरे पर इसका कितना अच्छा असर पड़ता है तो गाइज मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें और इस पर अमल करें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ये चीज़ें मैंने खुद भी अप्लाई की हैं जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें जहाँ रहें खुश रहें अल्लाह हाफिज़ मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए